Yo soy Clara Sánchez Monge. Yo, Amanda Faragán. Y yo, Paula Martín. Somos alumnos de segundo de batxillerat. El Instituto i Josep Maria Llompart. I el nuestro domini és concursioslliompart.cat. Aquesta pàgina web està creada la finalitat de fer més fàcil l'entrega d'obres per al concurs que es celebra cada any al nostre institut. Cada any es fa més difícil recollir totes les obres i a través de la nostra pàgina web es faria molt més fàcil. A més, han posat informació sobre el concurs, les bases, modalitats i principalment la nostra pàgina està dirigida a estudiants d'instituts, ja sigui ESO, batxillerat, FP... Som un petit grup de noies que apostem per donar a conèixer tot aquell art creat per principiants. El nostre entorn, en aquest cas un institut amb la modalitat de batxillerat artístic, ens ha permès obrir les nostres fronteres i apreciar tot aquest ambient artístic que ens envolta. Volem donar oportunitat a tot aquell qui vulgui ensenyar al món quina és la seva passió i com ho expressa. Aquí no hi ha ni discriminació ni desigualtat. Aquí obrim les portes i mostrem quines són les teves habilitats. Amb tot això, realitzar una pàgina web ens dona suport en tot aquest projecte d'expansió, no buscant ser els millors, sinó humanitzar la realitat i així experimentar el procés que viu un artista, sigui la disciplina que sigui. I amb això, anar movent-nos i anar actualitzant-nos amb el pas del temps. Creiem que la nostra pàgina web tindrà una continuïtat en el futur, ja que pot ser una eina molt important per al nostre institut. Servirà per recollir les obres dels alumnes que es presentin i tenir-les ordenades en menys temps. Durant els pròxims anys esperem que la nostra pàgina web es vagi actualitzant i es converteixi en un instrument fonamental i útil per als concursants que participin. Perquè caminem cap al futur! En quant a la distribució de les tasques, ja em vaig encarregar de la composició de la pàgina web, com per exemple la distribució d'imatges, informació, de la música... Jo me vaig encarregar de la recerca d'informació, a més del logotip de la nostra pàgina. En el meu cas, m'he encarregat de la preparació i edició de fotos i vídeos, a més de la recerca d'informació. No obstant, encara que les tasques les van repartir d'aquesta manera, la majoria del disseny de la pàgina web el van fer juntes. Com per exemple, vam aconseguir fer possible l'entrega d'arxius d'imatge fixa i audiovisual anònimament, que era un dels requisits d'entrega d'obres del concurs en part. A més, van triar la gamma de colors de la pàgina oficial de l'Institut John Park per a la nostra web. Centrant-nos en la tecnologia emprada per a la realització d'aquesta web, en primer lloc hem utilitzat una plantilla d'un domini pel disseny de la pàgina. A partir d'aquí l'hem modificada al nostre gust. En segon lloc, pel logotip, hem fet ús de GIMP, un editor de fotos gratuït. I també hem utilitzat per l'edició de fotos tant PixArt com Photoshop. Finalment, per la realització del vídeo explicatiu de l'entrega d'obres i aquest en concret de la presentació hem utilitzat Adobe Premiere. Un dels aspectes més interessants que ens va cridar l'atenció va ser l'accessibilitat i la facilitat que tenim per poder crear una pàgina web de qualitat o inclús professional. A més, hem d'esmentar la gran quantitat de possibilitats que t'ofereix l'editor de pàgines web per poder ajustar la teva a les teves necessitats. Finalment, ens va fer molta il·lusió poder facilitar al nostre institut la realització del concurs John Part. En conclusió, l'art està en el nostre entorn contínuament i forma part del nostre dia a dia. Això ens permet ser conscients de la importància que té tant a nivell personal com a nivell social. Per això varen decidir crear aquesta pàgina web, per donar a conèixer la creació artística dels joves i posar a prova els límits de la seva imaginació. I recorda! Pensa, después diseña.